es va fer una cosa que normalment no es fa, és que es va obrir una setmana abans un espai de diàleg amb l'oposició, perquè del que estàvem discutint era només de, de fer l'aprovació inicial, d'una proposta que recordo ni tan sols havia passat per comissió de govern. No, per què no la teníem abans? És que ni tan sols s'havia aprovat a comissió de govern aquesta proposta. Llavors vam fer una primera reunió amb l'oposició, sabent que era difícil, perquè jo la impressió, efectivament, que tinc eh, és que aquí no hi havia una predisposició contrària del govern perquè estava confiat amb la qüestió de confiança. Aquí hi havia una predisposició per part de l'oposició a votar que no. Ja havia una decisió prèviament presa, que em sembla legítima, però aquesta decisió ja existia. Aquesta decisió ja, ja existia. I per tant vam obrir aquest, aquest espai de diàleg amb tots els límits que pot tenir això. Encara eh, estem esperant que la senyora Sònia Recasens acudeixi a la cita que tenia amb el gerent municipal és veritat. Quan vam tenir la reunió amb Convergència i Unió, senyora Requesens, vam parlar, vam parlar de quina era l'opinió que teníeu sobre la proposta pressupostària, ja en aquell moment no hi estàveu, no hi estàveu d'acord, però nosaltres el que vam dir és el que podíem dir, és a dir, el govern, a partir d'aquí, està obert a rebre totes les propostes. Quan algun grup ens va fer una proposta concreta, com és el cas de Ciutadans, que efectivament ens va dir que li preocupava la política d'habitatge o que li preocupava la política d'ocupació, o Esquerra Republicana, que també va insistir-hi, no? quan va tocar algun tema de contingut, doncs en el tema d'habitatge, en el tema d'ocupació, doncs públicament el que vam dir és oferim tots els espais que siguin necessaris doncs, per enriquir aquestes polítiques, per millorar aquestes polítiques, en el convenciment de que la proposta que estem fent pot ser una proposta que no convença al 100% als grups de l'oposició, però que va en la línia de reforçar claríssimament el dret a l'habitatge, va en la línia clarament de reforçar doncs, les, les polítiques d'ocupació.